Kachumbari za Ramadhan. Mpenzi mtazamaji, uh, ah, uhali gani? Uh, tunaamini kwamba uko vyema sana. Uh, tuki tukija tena leo kwenye kachumbari mm -hmm niko na Mwanjie. Ah, kawaida kawaida, lazima tuwe pamoja. Mimi niko na cowboy. Leo umebadilisha, hujavaa cowboy. Unajua, ngoja nikwambie, cowboy hiyo ni samli cowboy ilikuwa inaitwa cowboy. Kuna tan band na blue band mm. Zamani hizi zilikuwa asili yake, nakumbuka zilikuwa natoka Kenya tan band lakini sidhani kama unaikumbuka wewe Ah, ila sikumbuki. Sikumbuki. Unakumbuka ah. unazikumbuka za siku hizi tu hizi nani samli. Mm -hmm. Okay. Sasa unajua nini? Leo mm. kwenye kipindi uh, kachumbari mm hmm ilikuwa napenda tuzungumzie uh, chakula kinachoitwa tambi. Mm. Unajua tambi? Naam. Mm, ikoje? Tambi ni tambi au tambi inakuwa vipi? Unakusudia tambi vipi? Inakuwa ikoje vipi yani? Maumbile yake ikoje, upishi wake ikoje, vipi? Hebu weka wazi, ikoje vipi? Sio maumbile mm. Yani ikoje, yani kwamba namna gani inavyopikwa inavyoniniwa eh, kama iko okay. Mm. Tambi, tambi ziko aina nyingi. Kuna tambi za kukaanga, kuna tambi za nazi, sawa Kawaida ya tambi za kukaanga ni hizi ambazo tulizozoea tulizo zinakuwepo katika mapasta zile, mara nyingi zile watu wanatumia kwa kukaanga zile, lakini tambi ambazo tulizoea kwa kula ni zile ambazo zinauzwa pale Rahaleo. Unapajua Rahaleo? Rahaleo eh, nauzwa Malindi eh, na huku huku kwenu maeneo ya huku Donge. Nakujua Donge? Donge. Donge nakujua. Donge napajua maeneo ya hapa hapa hapa kati hapa saa teni. Ndio. Tambi zinachemshwa. Baada ya kuchemshwa tambi zikisha kuiva kwa kuchemshwa zinatolewa zinachujwa maji zinachujwa maji mm. mm. zinachujwa maji kwa maana ya kwamba kama kuna chujio unajua chujio chujio unalijua unalijua eh? mm. sasa ile eh, ile chujio ndo na mimi niamule sasa baada ya hapo, ukisha kuchuja maji unarejesha una, na ikiwa tayari unataka kupika za nazi basi unazirejesha una zile ziko za nazi, ziko za nazi kufahamisha za kupika kwa nazi kwa nazi eh. kuna za mafuta eh. mm -hmm. hakuna ambazo zinapikwa kama za kuchemsha tu. Utapikaje za kuchemsha? Si utakuwa manyago hayo. <laughs> Sasa hapo unatia hiliki zako, wengine unatia hiliki sasa pale, unatia sukari kidogo eh nakutia vifleva vako unavyotaka, pilipili manga. Eh, sasa na ulaji wa ubaya, ulaji wa tambi una tabia mbaya. Ukila tambi lazima uangalie juu. Ah. Eh, kula tambi ukawa unakula hivi. Sawa, ukila tambi lazima uinue macho juu, unakula hivi, unaziangalia. Ndo ulaji wa tambi. Hiyo ndo ulaji wa tambi. Eh, utakula tambi ah, vipi? tujalie nishakuwekea tambi, utakula vipi wewe? Mimi na mimi kwa sababu zile ni kwa sababu inavyosemekana kwamba mm. ukifanya ukifanya hivi mm. ni kwamba kama unamwambia una Mungu Ah, acha mambo yako sio kweli. Sasa inatakana ule hivi. Kwa nini kwani azibebe? Sasa zile ziko zina, zina nani bwana? Zina nani? Eh, kwani wewe kuchota zile kwani ziko kama ziko kama ziko kama kamba. Si unaweza kuziviringa kwa vidole vyako ah, hivi ah, utakulaje hivi kama unavyokula wali ah, tamu? sio kama unakula kama eh, wali. Eh, unakulaje tamu? Zile unazichukua namna hii, alafu unazi unazikamata vizuri, unaziweka mdomoni, kwa lazima uchukue bonge la tonge. Huwezi kula tambi hivyo bwana. Tambi za kukaanga hasa wanazitumia zile katika pasa Mm. Tayarisha mafuta yako alikuwa mazuri tayari na tambi zako zile. Kuna wengine huwa wanazifanyaje? Wengine wanazifanya zinakuwa brown sana kama zinaungua. Kwa nini wengine zinakuwa hii sio mapishi yako. Mapishi yako vipi? Labda kinachochangia si sukari? Ah ah. Hmm. Utakavyoamua mwenyewe utakavyoamua. Unaweza ukaziunguza kidogo, nyingine ukazunguza sana kaziunguza. Eh, kwa makusudi kwa kupata ile rangi ziwe rangi tofauti. Unajua kupika biriani? Mm. Biriani siku hizi watu wanapika rangi tatu nne tofauti, lakini mchele wao huu mmoja. Mm. Kwa hiyo na upishi wa tambi uko aina namna kama hiyo. Mm. Huo ndio upishi wa tambi. Kuna wale niliwahi kula siku moja, ulitiwa tambi alafu na mayai nyama mm -mm. nyama sio wali wa tambi, huo utakuwa mchele wa basma. Tumekosea mchele wa basma tu huko utafikiria tambi. Hamna. Kwa leo tufikie hapa <laughs> eh kwa leo tufikie hapa kwa leo tufikie hapa eh tufikie hapa na kesho nayo siku tunatakia <laughs> Ramadhani karimu e. Msisahau kula daku. Daku ya nini sasa? eh daku ni moja katika bwana Mtume amesisitiza. eh Haya, shukrani sana na asanteni. Kachumbari za Ramadhani.